Hi guys! Welcome back sa akin channel. It's me again, Sarah Huang. For today's video, I'm going to show you how I build up my mini tindahan. So, naisipan kong um, mag-business like ito, online, nag-online business ako at ang mga paninda ko is ito, mga nakita na mga damit lang, mga shorts, mga ganyan. Ito guys, yung nandun sa gilid, mga order sa akin yun. Um, yung iba dyan, bayad na, pero hindi ko pa napapadala kasi yun yung sabi ng may-ari na dyan muna, basta bayad na siya, diba? Yun yung maganda dun eh. Okay lang na ma-stuck dyan basta alam mong bayad na. So, naisip ko tong gawin kasi habang alam mo yun, na-stuck sa loob ng bahay, wala kang ginagawa, then kailangan mong kumita, kailangan mong magkaroon ng sarili mong pera, sarili mong income, extra income, ganun. Bukod kasi sa pag-YouTube na ginagawa ko, eh, nag-iisip din ako kung paano kumita ng kahit nasa bahay lang, ganyan. Dami ko nang sinerge na po yung Pero, ito lang yung, <clears throat> sorry, ito lang yung medyo nagustuhan ko kasi na-inspired ako sa mga nag-online business sa Facebook, mga nagla-live, nagla-live selling sila. Ang galing kasi nila eh, nainggit ako. So, sa mga sarili ko, bakit hindi ko subukan? Then, ito na nga. Ito na. Nag-build up ako ng aking mini tindahan. Diba? Ano to guys, uh, actually pang ilang stock ko na rin to. Pang apat ata, ganyan. And then, ito na lang yung mga natira sa halos 40 pieces or kung isasali ko pa yung mga unang-unang batch, una at pangalawang batch, nasa ano na siguro, 2020. 20, 20, 10, 50. Nasa 100 pieces na din yung mga nabili ko. And then, sa 100 pieces na yun, ito na lang yung natira. Ito, ayan, okay. Yan yung mga uh, paninda ko. And, regarding sa kitaan guys, depende kung makabenta ka ng uh, nasa ayos lang makabenta ka ng dalawang piraso sa isang araw eh. Pero ang sa akin kasi, since bago pa lang, hindi pa ako masyado bihasa sa pagla-live selling sa Facebook, nag-PPM-PM ako sa mga kakilala ko. private message pa. Sa mga kakilala ko, inaalaman ko sila, ganyan. And, masaya naman kasi bumibili naman sila. Kahit na nakukulitan na sila sa akin, bumibili pa rin. <laughs> Kaya, kahit nakakahiya, sobrang thank you ako sa kanila kasi yung mga hindi ko pa inaasahan na na tatangkilik sa mga paninda ko, yun pa yung bumibili talaga sa akin. And um, ang saya rin kasi may mga uh, katulong ako na nagbibenta-benta, ganyan. Mga kaibigan ko, tinutulungan nila akong magbenta. And masaya kasi ano siya, um, uh, tawag dito, parang tawag dito, na, uh, exciting na sa pakiramdam na, na makabenta ka. First time kong makabenta ng ano, sampung piraso, oo, sampung piraso, ay, oo, sampung piraso, pero ano yun, lima sa lalaki, lima sa babae. Ang galing kasi, hindi ko in-expect na gano'n na may bibili na ganun karami sa isang, ano lang, isang bilihan lang. And, mura lang naman guys yung mga paninda ko sa mga may gusto, sa mga uh, gustong dalawin ang aking business. Meron po akong ginawang Facebook page ng aking tindahan. Pwede nyo rin po, pwede nyo rin pong bisitahin ang aking page para uh, ah, tingnan yung mga paninda ko doon. Nag-accept rin ako ng mga pre-order sa mga mga may gusto. Kasi yung mga na-post ko na sa Facebook, o, ubos na. May mga ilang pang pira, kaya lang, alam nyo yun, baka hindi nila gusto, ganyan. So, pwede nila akong i-message in private doon sa page ko para ma-send ko kung anong mang mga desire ng brand at color, size, ganyan. And then, ayun, nag-start pa lang kasi ako guys. So, hindi pa ganun kalaki or kadami yung kita ko. Kasi sa mundo ng pag o online business, yung kita mo umiikot-ikot lang din. Ganyan. Kumita ka ng ganito, ibinili mo ulit ng ganyan. Tapos, nabenta mo, binili mo ulit ng ganyan. Yung mga kinikita ko guys, umiikot lang sa aking mga paninda. Um, dumami na. Dumami na yung paninda ko. Is, sabi ko nga dati, pag 20 piraso lang, ganyan. Nung nabenta ko yung 20 piraso na yun, lahat ng kita ko dun, binili ako, binili ko ulit ng lahat. At, eto na yung, alam niyo yung nabili ko sa kita ko, kasama na tong manikin. Ayan dalawang manikin, meron pang tatlong hanging manikin. Yan yan yung, yung nabili ko sila galing sa pinagbentahan ko ng damit. Hindi ko na kailangan maghingi sa mister ko para ano, bumili ng ganyan, manikin. Half-half lang sila kasi hindi ko carry yung full body kasi may pagkamahal pala sila talaga. So, Regarding lang guys sa pagla-live selling, nahihiya pa ako. Oh my God, ang hirap pala kasi minsan uh, walang nanonood, sa pilitan pa, ipipm mo pa sila para lang manood sa'yo. Minsan nagpa-games na kami, wala pa rin nanood. Ang hirap. Kasi ang hirap sa mga katulad kong nagsisimula pa lang. Pero dahil na-inspire ako sa mga nag-online business, nag-online, uh, ah, live selling, ganyan. Ano, parang nawala, hindi ako nawala ng pag-asa na, naku soon, ganyan din. Magla-live selling din ako. Pero wag mo na ngayon kasi binibuild up ko pa yung kakapala ng mukha ako. And, ayun lang. Ito na ang aking newly build mini tindahan sa akin. Guys ha, kung gusto nyo bumili, punta lang kayo sa aking Facebook page. Ilalagay ko sa description ang aking uh, link para sakali na magustuhan kayo. Hmm, lalaw lang. And then, message me, PM me, gano'n. So, yun lamang guys. Thank you. Bye! Bye, bye, bye, bye. bye. I'm the kid. Peggy. Please, huwag niyo kalimutan mag-like. And subscribe. And subscribe. Ayun, sabi na anak ko. Subscribe. <laughs> And salamat sa mga bumili na at Hi! Ito pala guys, sa mga pambabae haba kung may gusto. Ang cute niyan, ang ganda niyan sa sa uh, ano to, um, free size lang sila. Ito, pambabae ha. Fit yan to semi-XL. Ang ganda niyan pag naka-high-waist ka, tapos pinatak in. Pop, ang ganda. So, sana, bili na guys. Thank you! Bye! <laughs>